Music ASEAN Korean Music Festival dan bersama saya di sini ada Bapak Hilmar Farid sebagai Dirjen Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan kita mau membahas sedikit tentang exploring ASEAN Music ASEAN Music jadi mau uh, kita mulai sedikit kita mau bercerita kalau akhir-akhir ini dengan meningkatnya atau berkembangnya platform-platform musik digital jadi memudahkan segala macam uh, bentuk seni atau segala macam bentuk uh, musik untuk dapat didengar dan mencapai ke kuping-kuping yang tadinya tidak mendapatkan akses yang sama jadi Eh, banyak kesempatan-kesempatan baru yang terbuka. Uh, ini membuat musik yang muncul ke permukaan menjadi sangat beragam dan industri musik terutama musik populer tidak lagi uh, diatur semuanya oleh para penguasa industri musik. Sekarang semuanya mulai mendapatkan uh, tempatnya dan mulai uh, apa ya dibilang relatif lebih adil Hmm dan memberikan kesempatan yang lebih sama bagi para pelaku musik. Dan hal ini dapat terlihat di mana di dunia musik eh, musik-musik uh, side stream yang tadinya bisa eh, di, bisa dibilang musisi independen atau -hmm. indie atau mereka yang menolak atau tidak lolos uh, mendapatkan dukungan dari major label mereka membuat produksi sendiri mereka akhirnya menyebut mereka musisi independen atau kita menyebutnya side stream uh, musik uh, dengan meningkatnya streaming platform ini mereka jadi lebih terdengar dan ternyata peminatnya juga tanpa dikira-kira sangat banyak dan hmm. akhirnya sekarang mereka sangat mempengaruhi uh, musik industri mainstream ya dan sekarang malah tidak bisa lepas dari uh, influence atau dari pengaruh-pengaruh musisi-musisi independen tersebut. Dan hal ini kalau kita lihat dari kacamata yang lebih besar lagi, ternyata uh, terjadi pula per negara. Maksudnya selama ini kita cuma tahu yang berhasil menguasai atau terdengar di dunia adalah musisi-musisi atau musik dari beberapa negara tertentu saja tadinya. Namun dengan adanya streaming platform ini, dengan adanya internet dan segala macam hmm, penayangan-penayangan yang lebih mudah diakses, akhirnya semua negara punya kesempatan yang kurang lebih sama eh, kelahan lah seperti fenomena K-pop ya. di dunia sekarang itu eh, contoh yang paling paling dasar ya contoh yang paling paling tepat sekarang untuk dibilang kok bisa sampai mendunia ternyata uh, tidak harus musik berbahasa Inggris ternyata musik berbahasa Korea pun bisa terdengar dan uh, begitu banyak penikmatnya di seluruh dunia dan menurut saya itu menjadi hal yang sangat menarik untuk bisa kita pelajari regarding atau uh, berhubungan dengan musik ASEAN. Dan kalau kita bicara ASEAN juga kita juga tahu kalau negara-negara tetangga kita di negara-negara ASEAN ini juga mempunyai musisi-musisi yang sangat berbakat dan musik-musik yang sangat menarik dari tradisional sampai yang populer sekalipun dari yang alternatif rock dan segala macam jenisnya seperti bahkan kualitas musik klasik pun iya. hmm. Eh, beberapa orkestra besar ada di Southeast Asia termasuk di Malaysia di Singapura dan menurut saya sekarang adalah saat yang tepat untuk kita untuk mulai saring belajar satu sama lain untuk mulai saling mendukung juga untuk bisa membawa musik kita musik ASEAN ini muncul ke permukaan dan dilihat lebih serius dari uh, kacamata dunia ya. Gitu Pak Hilmar. Jadi eh, mengapa saya ingin ngobrol dengan Pak Hilmar sebenarnya karena kalau kita lihat di sini di Indonesia terkadang orang-orang lupa kalau bukan di Indonesia terkadang kita lupa kalau di musik komersial ini sekalipun namanya musik komersial ternyata pemerintah selalu punya andil hmm. dalam hal ini kalau menurut saya jadi dari sejarah-sejarah pun ternyata uh, dukungan atau peraturan yang di, uh, dikeluarkan oleh pemerintah itu kan juga memberikan uh, sedikit banyak arahan hmm. kemana musik populer kita seharusnya mau mengarah kemana ada saatnya mereka sangat membatasi, ada saatnya ternyata sangat membuka dan sangat memberikan jalan gitu. Kalau mungkin uh, pertanyaan saya yang paling mendasar kali ya di Indonesia ini, uh, seberapa krusial sih peran seni budaya hmm. dalam uh, suatu bangsa ini untuk merepresentasikan suatu negara? Oh, sangat krusial kebudayaan kan pada intinya identitas ya jadi menyatakan siapa kita um, dan ekspresi budaya saya kira uh, untuk waktu yang sangat lama gitu ya um, selalu dilihat sebagai elemen kunci ya di dalam kenyataan identitas gitu jadi kalau misalnya uh, ya di mana-mana ya kita lihat image Indonesia itu apa sih Borobudur wayang ya musik gamelan dan seterusnya gitu jadi uh, sejak lama sebetulnya ya ada ada kesadaran itu Eh, bahwa budaya ini begitu esensial ya, untuk menghadirkan Indonesia. Nah tentu seiring dengan berkembangnya waktu ketika ekspresi budaya ini juga semakin beragam gitu ya terus um, yang tradisi yang tadinya dianggap mewakili um, uh, Indonesia ini juga mulai mengalami banyak pembaruan muncul juga pertanyaan bentuk modern Indonesia tuh kayak gimana gitu kan ya tentu nah, um, eh, menarik gitu ya karena Eh, musik misalnya sebagai contoh gitu ya nah, musik apa sih yang merepresentasi Indonesia gitu yang betul-betul kita lihat oh ya langsung dapat nih Indonesia hampir selalu tradisi hampir selalu tradisi atau setidaknya penggunaan elemen tradisi di dalam ekspresi yang sifatnya modern atau kontemporer nah eh, sekarang gitu ya dengan perubahan-perubahan yang tadi diceritakan tuh ya perubahan lanskap media terus perubahan teknologi digital yang sebenarnya memungkinkan adanya multi voice gitu ya. Jadi suara kan semakin banyak nih. ya. Yang tadinya nggak punya akses pada pada apa namanya produksi rekaman dan segala macam sekarang tiba-tiba bisa bikin gitu berbasis dari rumahnya dan dia turut mewarnai. Nah di sini saya kira um, pengaruh dari tadi ya eh, ekspresi kultural untuk menandai Indonesia juga mengalami pergeseran. Gitu kita nggak bisa lagi nih sekedar menggunakan simbol-simbol yang lama gitu ya dan Betul. harus juga ber ber berinteraksi dengan macam-macam ekspresi yang yang baru apakah itu seni visual apakah itu film um, uh, musik sastra dan uh, eh, jujur aja pemerintah dalam hal dalam banyak hal agak lambat tuh catching up gitu ya iya. perkembangan teman-teman ekspresinya udah kemana gitu kita masih coba me, apa namanya Eh, mengolah gitu apa-apa yang sudah existing, apa yang sudah ada, yang sudah mapan gitu. Sementara um, di luar sana eh, perkembangannya begitu uh, cepat gitu ya. Jadi itu dinamika yang sekarang ada. Kita tetap menganggap bahwa budaya itu penting sekali ya. Tapi yang juga bergeser gitu ya, sehingga ada kebutuhan kita untuk terus kayak semacam evaluasi gitu ya. Ini apakah masih bisa kita pakai simbol yang lama ini atau ada kebaruan? Kalau iya, Eh, seperti apa dan itu kan proses seleksi yang juga nggak gampang ya dari sekian banyak yang kita punya uh, mesti mesti betul-betul uh, representatif gitu jadi gitulah kurang lebih ya uh, namanya uh, situasinya sekarang ini ya untuk pertanyaan tadi itu betul kalau uh, saya setuju banget kalau akan, akan ada kesulitan ketika bila uh, mau menentukan musik mana sih yang Indonesia banget gitu ya. hmm. karena mungkin selama ini dikuasai oleh suara gamelan gitu sebenarnya kan gamelan hanya satu bagian kecil dari sekian banyak bahkan kalau bisa dibilang gamelan Jawa itu adalah sebagian kecil dari gamelan-gamelan yang ada di Indonesia contohnya gitu kan dan gamelan yang buka, selama ini kita kira gamelan yang sampai ke Paris Expo waktu tahun 1900 ya pertanyaan abad ini ya, ya. ya itu dan uh, itu pun ternyata gamelan Sumedang. Ya, Ya, kan yang dipaksakan untuk ke eh, apa bekerja dengan penari dari Bali kalau sama ya kayaknya lumayan uh, lumayan susah juga gitu kan uh, untuk me, mem, apa ya menggambarkan atau mendesain untuk memilih satu jenis musik untuk mewakili Indonesia emang agak ya, susah itu PR kita nomor satu itu juga menjadi pertanyaan yang yang lumayan seru sih cuman kalau menurut saya saya penasaran kalau Pak dari sisi uh, Dikut apakah melihat suatu bentuk musik tradisi itu perlu selalu dilestarikan dalam arti kata apakah perlu di preserve atau ditahan di conserve gitu dengan bentuk yang lama atau atau diberikan kesempatan juga untuk berkembang dan dieksplorasi? Oh jelas kalau kalau um, pendekatan yang paling uh, tepat ya gitu kalau dibiarkan uh, ini terus berkembang gitu ya. Jadi <clears throat> mungkin tadi ya preserve dan conserve. Preserve penting sekali gitu ya. Artinya apa? Kita memastikan ya uh, semua uh, ekspresi bunyi dari waktu ke waktu tersimpan dengan baik, ya. sehingga orang bisa menggunakan suatu waktu dia ingin mengembangkan tetapi bukan conserve dalam arti mem, uh, apa, menghentikan pertumbuhannya gitu ya. Dan ini memang pendekatan tahun 80-an ya sangat menonjol waktu itu pokoknya harus uh, sesuai pakem, sesuai aslinya dan seterusnya gitu. Tapi saya kira studi-studi um, yang dilakukan teman-teman di musikologi uh, akan menunjukkan gitu uh, apa sih sebenarnya patokannya tradisi gitu. apa sih yang disebut pakem gitu jangan bukankah tradisi yang kita sebut tradisi hari ini adalah inovasi di masa lalu gitu ya. Betul. Jadi <clears throat> dengan dengan pemikiran seperti itu kebijakan yang ada sekarang gitu ya terus saja inovasi gitu ya. Uh, dan ternyata itu juga pendekatan yang kita lihat uh, jauh lebih produktif gitu ya karena kita nggak bisa gitu ya memaksa orang menyukai hal yang sama dari generasi ke generasi gitu ya. Uh, dan <clears throat> bahwa ada terus orang bisa merujuk selalu ke masa lalu penting ya kita dan ya ada marketnya juga Benar. Ya, vintage music ada ada ada inilah ada ada audiensnya sendiri gitu ya tapi <clears throat> pada saat bersamaan kita lihat pendekatan yang justru mendorong uh, inovasi interaksi dan berbagai macam um, elemen musik dari manapun ya bukan hanya dari Indonesia gitu itu luar biasa penting gitu ya karena uh, dengan begitu uh, dia tetap bisa menjalankan misinya gitu ya untuk iya. mengekspresikan <laughs> sesuatu gitu. Kalau enggak kan gimana? Ada hal-hal baru yang kita temui di dalam kehidupan, ya. ada pertanyaan-pertanyaan baru, ada hal-hal yang mesti kita nyatakan, tapi kita nggak dikasih bahasanya, Betul. kurang lebih gitu ya. Yeah. Jadi biarlah mencari bahasanya sendiri gitu ya, karena eh, setiap generasi saya cukup yakin ya, dan setiap kebudayaan um, itu pasti akan memerlukan eh, alat ekspresi yang sesuai gitu, dengan apa yang dia uh, rasakan, pikirkan, harapkan pada saat itu. Gitu, ya. Dan ya karena itulah kita lebih senang ya kalau misalnya mendorong ada inovasi kemungkinan untuk mengembangkannya sambil tetap melakukan preservasi ya, pelestarian dalam tadi ya, ya, menyimpan, mendokumentasi dengan baik dan seterusnya. Mungkin juga kalau saya selalu melihat ini adalah dua hal yang sangat uh, sebenarnya nggak berbeda cuma dua hal yang perlu ditreat berbeda dalam arti kata sesuatu suatu jenis apa ya, musik tradisi contohnya uh, bisa kita preserve uh, harus dijaga keasliannya sebagai dengan tujuan untuk konserv itu hmm. untuk untuk hmm. untuk kita preserve untuk ke, jangan sampai punah yang iya, asli yeah. dan yang satu lagi juga diberikan jalan untuk yang mau explore hmm. dan ketika kadang-kadang emang ketika perlakuan antara keduanya agak sedikit tidak adil gitu emang kadang-kadang terjadi sedikit bentrok lah gitu maksudnya oh ini hmm. secara apalagi kita juga suka banget bukan suka ya karena emang e, ternyata musik buat kita awalnya bukan musik ya ternyata budaya itu suatu hal yang menjadi suatu e, untuk diri kita sendiri daripada hmm. untuk publik kan ternyata kalau kemarin kita sempat mengundang Pak di Termak di kan komponis hmm. dia bilang eh, di Indonesia tuh ada dua jenis uh, uh, musik tuh bisa dilihat dari dua jenis yang inwards atau outwards gitu kayak misalnya di Bali mau ada nggak ada penonton musiknya tetap jalan mau ngadep ke tembok pun juga musiknya tetap jalan karena itu buat kepentingan mereka sendiri dan ketika mereka baru tahu oh ini ternyata musik ya, ketika orang luar melihat oh ini ternyata art nih ini ternyata seni oh buat kita nih budaya gitu. betul betul dan uh, hal yang ternyata emang hal yang itu tidak bisa dicampur adukan dengan sesuatu yang kita mau eksplorasi ternyata betul. jadi apa ya kayak kalau saya selalu membandingkannya dengan batik sih mungkin ya karena batik ke eh, batik kan banyak sekarang brand-brand luar negeri pun mereka bikin batik bahkan ada yang batik klub bola lah ada batik uh, <laughs> superhero iya, iya, segala iya. macam dan kita juga tahu kalau yang namanya batik tulis batik asli pasti lebih mahal hmm. mungkin itu yang mungkin kedepannya akan jadi sangat seru kalau misalnya yang asli banget dari Indonesia benar-benar aslinya itu kita bikin langka dan sangat mahal untuk dapat akses ke sana sementara yang yang di eh, mau eksplorasi dipersilahkan nah, iya. sebenarnya itu juga taktik yang seru juga sih betul uh, ya memang saya setuju banget itu tadi ya soal pemisahan gitu ya uh, banyak ekspresi yang uh, dalam dunia modern itu dianggap seni di sini nggak ada pengertian itu kan. Betul. Ya, dia menjadi bagian dari ritual, bagian dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi ketika dia dicabut dari konteksnya, kemudian dipentaskan, wah, seni gitu ya. Dan tadi ya eh, kita bisa bikin yang itu ya itu udah terbiasa tuh ngambil juga motif-motif batik ngambil elemen musik bahkan seluruh pertunjukannya juga bisa kita hadirkan terlepas dari eh, aspek ritualnya gitu ya Betul. tapi tadi itu menarik tuh untuk membawa orang mengalami kebudayaan itu secara utuh gitu itu itu langka banget langka. <laughs> dan saya selalu punya mimpi gitu pariwisata kita tuh mestinya itu gitu ya jadi orang datang ke sini itu dia bukan cuma sekedar lihat atribut elemen-elemen yang sudah disajikan gitu tapi dia dikasih akses untuk masuk nih lihat ketika ekspresi-ekspresi ini visual bunyi dan segala macam menjadi bagian dari sebuah kebudayaan langka gitu langka mahal mahal <laughs> harusnya mahal dan memang harus dan para pelakunya sendiri pun juga harus dihargai mahal gitu pasti ya dan ya, apa ya jadi respect dari kalau menurut saya ini PR kita bersama sih termasuk kita juga masyarakat juga harus menyadari hal-hal itu juga ya, secara pelan-pelan lah ya Ya mahal bukan hanya dalam pengertian nominal itu tadi, ya, tapi kelangkaannya itu gitu ya bahwa e, orang kemudian mendapat kesempatan mengalami sesuatu yang nggak akan bisa dia temukan di tempat lain. Betul. Ya, kalau dia udah dicabut kemudian dipentaskan ya soal soal beli kan, gitu. Ya, ya, ya, ya. kemampuan dia untuk mengakses itu gitu. Tapi kalau masuk ke dalam kehidupan itu secara keseluruhan, nah, ceritanya lain lagi gitu. Dan dari sisi kita, kita juga senang gitu ya ketika orang datang bukan cuma untuk mengambil meng ekstrak uh, sesuatu apakah itu ekspresi uh, seni dan lain-lain gitu tapi dia ingin menyelami ya, uh, kehidupan yang berbeda gitu ya dan ikut merasakan kayak apa sih dan ya di situ saya kira pertukaran yang genuine secara kultural juga bisa terjadi gitu ya betul betul sekali ketika orang mulai menyadari kalau oh ternyata musik Indonesia itu yang di lumayan menjadi sorotan dunia sudah lama banget ya ternyata gitu dan uh, eh, uh, eh, bak, makin banyak jadi ada kesulitan sebenarnya kesulitan untuk uh, membuat sesuatu yang baru membuat sesuatu yang menarik yang masih berhubungan sama roots kita sementara akhirnya jadi lebih banyak kayak cultural appropriations atau ya. kayak minjam kita lebih kayak minjam uh, karena sebenarnya nggak nggak masuk masuk amat ya cuman menurut saya uh, cultural appropriation kadang-kadang juga ketika seorang genuinely atau benar-benar secara jujur pingin menyelidiki dan em memang pingin membuat hasil yang baik dari sana bukan sekedar meminjam seperti di tahun-tahun 90-an juga ada tuh band-band yang ngambil sampel dari negara-negara Mongolia segala macam akhirnya lagunya jadi hmm. terkenal banget <clears throat> terutama di music music iya. yang new age itu segala macam dan um, sekarang jadi menurut saya sekarang lebih banyak nih anak-anak muda sekarang generasi berikut yang uh, sangat menyadari pentingnya musik kita dan mulai membuat hal-hal baru dan sangat menarik dan hal musisi-musisi ini masih belum sebegitu terkenalnya bisa dibilang dari uh, dibandingkan dengan musisi-musisi populer pastinya sementara yang menurut saya mungkin nggak yang gap yang tahun 80-an 90-an awal itu mungkin membuat uh, gap ya membuat kita putus bukan putus membuat kita merasa jauh dari musik tradisi kita jadi musik populer kita kadang-kadang tidak begitu berrelate sama musik tradisi kita mungkin nggak itu kalau menurut Pak Himber gitu kalau ya uh, <clears throat> pengamat tahun 80-an 9 ini ada kaitannya dengan ide menjadi modern gitu ya. Yeah. Apa sih artinya menjadi modern gitu ya di, di satu masa tahun 70-an 80-an referensinya adalah barat gitu ya Amerika, eh, Eropa. Um, sehingga ketika kemudian orang eh, ingin tumbuh menjadi modern, mengekspresikan, mengartikulasikan dirinya di masa modern itu referensi utamanya itu uh, as opposed to si tradisi ini nih gitu yang berasal dari masa lalu ya. itu kan boleh dibilang punyanya orang tuanya deh gitu ya ya. jadi saya nggak mau balik ke sana gitu saya mau maju dan nah, maju itu artinya apa ya dia embracing um, apapun yang yang yang datang dari luar gitu itu kayak semacam pencapaian nah um, dan tentunya juga uh, waktu itu ya um, industri kan masih sangat sangat kuat dikuasai uh, label, recording industry, pentas-pentas pun begitu gitu ya. Jadi mereka yang sebetulnya menentukan gitu selera publik ini. Hmm. Dan ini kait kelihatan lah gitu ya, uh, karena uh, kemudian uh, pasti akan terkait dengan uh, bisnis pada akhirnya gitu ya. Nah, uh, perubahan itu kan mulai terjadi ketika tadi disebut tuh landscape medianya juga bergeser. Sekarang ini kan uh, label ada penting tapi bukan satu-satunya pemain gitu. Iya. ya. Nah, produksi sangat radikal perubahannya gitu semua orang bisa bikin rekaman sekarang gitu mendistribusikan melalui channel-channel yang sama ya, ya bisa akses gitu, ya, dengan kualitas yang kurang lebih lah um, ya, berimbang gitu ya. Jadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar di dalam uh, lanskap media ini dan juga kemudian tadi reference-reference yang tadinya nggak muncul dan segala macam sekarang tiba-tiba hadir ya dan karena um, apa boleh dibilang gelombang yang masif dulu dan sangat satu jalur ya arusnya itu ya sekarang jadi banyak gitu Betul. dan competing nih ya tadinya side stream sekarang menjadi bagian dari mainstream gitu ya dan um, ya industri juga cepat menangkap perubahan ini ya <laughs> sehingga mereka juga cepat kecepatan juga saya kira ya um, trend ya kalau misalnya perhatiin gitu ya gelombang-gelombang kita dulu bisa bicara tentang genre dominan sekarang kayaknya enggak gitu ya. bisa. susah tuh misalnya yang dominan apa um, era ini nggak lagi ditentukan oleh itu gitu tidak lain karena salurannya sudah begitu beragam gitu ya jadi Nah, perubahan-perubahan ini juga saya kira menentukan ya eh, sehingga eh, kemudian lebih banyak yang orang mencari dan kenapa roots eh, pada akhirnya ada kesadaran itu modal dia yeah. yang orang lain tidak bisa akses gitu yeah. di industri apapun pasti ada urusannya scarcity ya gitu mana yang langka itu yang yang dia mau expose gitu kalau selalu ngikutin orang lain ya kita jadi ekor dong gitu ya tapi kalau mau mau ada di posisi kepala mau nggak mau kita menggali um, apa apa namanya resources yang yang yang, yang kita punya yang orang lain kayaknya akan susah mengakses gitu. Di samping tentunya um, dari segi keakraban ya, eh, karena banyak uh, pemain sekarang ini adalah orang-orang yang memang dibesarkan dengan musik itu. yang tadinya nggak dapat tempat, tapi sekarang kok tiba-tiba jadi cool ya. Yeah. Kalau dia kombinasi uh, akarnya dia dengan pengetahuan modern uh, dan ekspresi-ekspresi yang lebih lebih modern gitu. Itu yang sebenarnya saya pribadi saya merasa malu ketika saya harus dihadapkan dengan dunia internasional gitu. Uh, waktu ketika saya kuliah tadi saya bilang ternyata negara-negara lain koneksinya mereka dengan musik tradisinya itu masih sangat kuat. Jadi kalau kita ngobrol sama orang Kolombia, saya nanya, emang kalian masih nari ya masih nari uh, salsa salsanya Kolombia gitu mas masih lah gitu kalau nggak gimana saya punya pacar hmm, hmm. emang itu caranya atau orang-orang Tur Turki orang-orang Bulgaria dengan eh, musiknya mereka juga dengan kutukan yang aneh-aneh ternyata memang masih sangat relate gitu. terus ketika dibalikin ke saya waktu saat itu kan coba dong satu yang sangat Indonesia oke milih yang mana dulu ya oke kita banyak banget nih ada musik Minang ada musik Bali ada musik uh, Jawa terus uh, cuman yang mungkin coba apa ya kalau untuk dipraktekkan langsung ke alat musik saya waktu itu ya kayak kok agak maksa kedengarannya karena agak bohong gitu karena ternyata ini bukan keahlian saya gitu. dan ini nggak begitu ada roots ya sebenarnya jadi waktu itu saya decide Eh, kalau gitu saya harus mendalami lebih banyak waktu itu saya pilih akhirnya saya pilih musik Bali karena satu-satunya ada literaturnya waktu itu di sana Bali. <laughs> bukunya banyak paling gak musik Bali waktu itu sementara saya waktu itu nyari buku musik Minang nggak dapat gitu waktu itu. jadi uh, di sana baru uh, baru saya sadari kalau ternyata pentingnya musik kita ini di dunia dan abis itu saya mulai mendalami dan mulai membaca ternyata uh, influence musik Indonesia itu ternyata sudah hampir uh, sekarang udah ratusan tahun yeah. berarti sekarang udah ternyata diambil dan dipakai secara diam-diam atau secara jelas-jelasan dibilang di musik klasik dunia yeah. nama Debussy atau yeah. Iya. uh, kalau nggak salah dan yeah. pasti minimalis musik musik-musik minimalis minimalis musik klasikal musik ke Philip Glass atau Steve Reich juga mereka banyak menyolong dari konsep konsep gamelan kan? iya. karena ternyata uh, saya ingat banget waktu itu kita pasang musik gamelan dan beberapa teman saya gamelan ya beberapa teman saya uh, sorry ini boleh dimatiin nggak habis berapa lama ya? setelah berapa lama dia ini boleh dimatikan nggak karena ini lumayan disturbing gitu ini agak mengganggu nih maksudnya konsentrasinya hilang segala macam kalau ternyata Eh, karena terlalu buat dia terlalu deep hmm. jadi nggak bisa ngelakuin hal lain selain mendengarkan uh, itu dan ya. itu membawa otaknya dia ke arah yang lain gitu loh padahal dia waktu itu lagi masak atau lagi apa dan ternyata kita kuping kita kuping orang-orang Indonesia sangat terbiasa untuk yeah. hal itu dan itu bahkan relate dengan mungkin buat beberapa orang cara kita berdoa lah cara kita bermeditasi atau bertapa kalau eh, zaman dulu Eh, bilang dan beberapa juga uh, ternyata itu yang dianggap kompleks ter, uh, di dunia musik internasional. Yeah. ini udah kompleks musiknya minimalistik segala macam. Jadi banyak yang dicolong juga. Itu juga sangat menarik. Hmm. Uh, ini pertanyaan yang mungkin pertanyaan yang ultimate question yang pertama pertanyaan <laughs> utama. Hmm. Ada taktik atau apakah ada ada kayak strategi apa yang kira-kira kita bisa susun untuk membantu ini sebenarnya? Ya, oh, <clears throat> pertama secara prinsip ya, kalau saya ya uh, sikap dulu nih. Gitu. Kita berhadapan dengan musik global, gitu ya. Uh, dia menjadi global karena industri, karena uh, sistem uh, rekaman distribusi dan seterusnya. Tapi kadang kita lupa gitu bahwa yang global ini kan asalnya kula, hmm. di sananya, gitu yeah. ya, ya. Nah, e, kita pun begitu, gitu. kita selalu menganggap kan gitu, kita punya nih vernacular, apa nanti relate ya e, sama orang yang ada di luar sana gitu. Padahal kalau misalnya kita ingat nih asal usulnya um, yang sekarang kita sebut sebagai musik global uh, itu ya vernakular, vernacular ya sama aja kayak orkestra. Orkestra 400 tahun yang lalu lah. Tapi disusun dari apa kan? Wah dia pinjam sana sini kan. Iya. Semua dia kumpulkan seperti yang orkestra yang kita kenal sekarang. baru Borobudur 1200 tahun yang lalu udah terpasang di panel. Iya. Ya, kita nggak tahu bunyinya kayak apa. Ya, tetapi secara visual sudah ditampilkan sebagai sebuah kesatuan gitu. Nah, jadi eh, sikap dasarnya ya bahwa aduh kita nggak punya ya terus harus belajar nih dari yang lain apa segala macamnya kayak pasti dibalik gitu. Ya. Um, dan dan melihat gitu bahwa sebetulnya apa yang kita punya nih ya, asal memang dia bisa di, dihadirkan secara tepat sini mungkin kita mesti belajar tuh, gimana caranya. <laughs> Gitu ya. Karena saya ingat ingat ini siapa tuh Philip Glass ya, yang bikin Silence dua uh, John Cage. John Cage. John Cage. Hebat gitu kan rasanya <laughs> gitu ya. Di Bali satu pulau nyepi selama 24 jam. Betul. Ya. So it's not like a composition gitu yang didengerin gitu kemudian orang wah gila ya dalam banget. Orang seharian di sana itu dia lakukan sambil nggak merasakan itu sebagai sebuah ekspresi kultural atau seni yeah. gitu ya, it's just a way of life gitu nah yang kayak gini nih ya jadi apa yang kita punya sesungguhnya begitu dalam begitu kaya begitu luas ya cuma mungkin karena kita itu terbiasa dengan itu semua nggak melihat ada yang istimewa di dalamnya gitu ya gitu jadi um, <clears throat> mungkin tugas seniman gitu ya dalam hal ini gitu dia yang lihat nih hal yang relate karena dia yang akan mengkomunikasikan dengan banyak tempat di luar sana gitu. Jadi nggak mesti nyepi itu tadi walaupun saya punya mimpi ya demi keamanan apa <clears throat> uh, kelestarian lingkungan ekologi dan segala macam di dunia ini harusnya nyepi sekali <laughs> sekali dalam setahun gitu ya seluruh dunia gitu melaksanakan nyepi itu nggak cukup sejam ya nggak cukup itu ya nggak cukup sejam dan tower itu kan cuma matiin lampu gitu ya tapi iya. dalamnya nih yang harus harus harus benar-benar ah, dibersihkan harus dibersihkan gitu loh itu itu satu ini yang yang yang eh, mimpi lah gitu ya tapi maksud saya ketika ini bisa dikomunikasikan secara tentu kita berhadapan dengan market, ada strukturnya, ya ada segala macam gitu ya, dan itu mungkin. Ya, kalau tadi ditanya kan apa sih kira-kira strateginya, itu yang mungkin mesti dipelajari. Gitu. Mana caranya menghadirkan itu ke sebuah market gitu. Kalau saya sih eh, dengan misalnya kayak kita lihat ya perkembangan New Age, um, begitu banyak <clears throat> apa perhatian sekarang kembali kepada hal-hal sifatnya spiritual dan segala macam Indonesia di gudangnya. Ya. Problemnya kan bagaimana caranya komunikasikan, komunikasikan itu ya, ke market yang sedang tumbuh ini. Sekarang kan begitu banyak ya, guru nih ya, orang-orang Eropa, Amerika, datang ke Bali sebentar, atau ke India, dan kemudian dua, dia nulis rumus-rumus tentang bagaimana hidup lebih tenang dan seterusnya gitu ya. Uh, sementara kita uh, cultural resources kita untuk membawa semua itu ya ke, ke global market itu begitu gede itu hanya pengenalan kita terhadap apa yang ada di sana itu yang berjalan gitu dalam dengan kata lain saya mau bilang kita nih kadang-kadang masih terlalu parokial okay. mikirnya gitu ya yeah. hanya untuk lingkungannya dia sendiri gitu ya dan um, belum apa gimana ya masih harus menemukan jalan gitu untuk menaruh apa yang dia punya pentas yang berbeda. Dan dalam banyak kasus sayangnya masih dibimbing sama orang lain gitu. Jadi orang lain yang mengorganisasi nih gitu ya, kayak membikin festival di mana gitu. Oh ini bagus nih Indonesia nih gitu. oh ini bagus nih gitu ya, taruh sini nih. Nih dia yang meramu gitu. Betul. Kayaknya sekarang udah harus mulai shifting. Ah, shifting, iya. geser posisi dong. Masa kita nggak bisa menghadirkan ke situ gitu. Kalau problemnya adalah selama ini akses kita kepada katakanlah tempat-tempat di mana eh, apa namanya menjadi kayak semacam, semacam Mekahnya dari industri musik dan segala macam ya, kenapa nggak di sini gitu Betul. ya kenapa kita nggak bisa eh, apa namanya menghadirkan itu di, di di sini jadi ya sangat dinamis gitu ya dan nggak ada cara lain ya terjun di dalam dinamika itu gitu ya jadi kita mesti betul-betul uh, berperan aktif gitu ya uh, turut membentuk tapi buat saya eh, mengekor itu jelas bukan strategi yang, yang, yang tepat gitu ya karena <clears throat> ya pertama tempat kita akan selalu di, di, di, di ekor uh, dan kedua resources yang kita miliki akhirnya nggak pernah optimal digunakan gitu. betul ya, karena ya, ngambil apa elemen-elemen tertentu taruh gitu ya tapi dia yang keseluruhannya yang rich itu yang nyepi satu pulau itu akhirnya nggak pernah bisa bisa nyampe gitu tuh. Menge tidak mau mengekor di sini bukan berarti tidak mau belajar kan? Bukan, bukan. Kita berbeda nih, kita gitu. berbeda kan benar. Betul. Di sini kita maksudnya kita harus pelajari juga peranan kita di bagian mana saja gitu. Iya. Ya. Maksudnya kalau masalah marketing mungkin dari mereka dari luar Indonesia jauh ada yang jauh lebih bagus kita harus belajar di situ gitu. Iya. Ya. Masalah teknik rekaman contohnya paling. Oh, iya komunikasi sosial festival, manajemen semua itu, waduh kita masih belajar banyak banget tuh. Betul betul banget. Jadi ada beberapa hal yang juga menurut saya sangat menarik. Uh, ketika orang-orang mulai mempelajari sesuatu dengan lebih dalam dan lebih lama, uh, pasti hasilnya akan lebih serius daripada yang hanya dikasih waktu satu bulan. Jadi uh, kita lagi sedang mencoba juga untuk uh, bagaimana ya coba kita belajar musik bergambang kromong buat anak-anak di kul uh, yang mereka mengambil komposisi atau hmm. musik hmm. pop di uh, konservatorium di Jakarta gitu dipaksa untuk research mengenai musik gambang kromong dalam jangka waktu nggak sebulan cuman enam bulan kita kasih jangka waktu per sebulan tiap bulan progresnya seperti apa pasti hasilnya akan lebih bagus daripada yang kayak eh bikin musik pop gampang remung ya ini kasih waktu sebulan hmm. gitu ya, atau seminggu gitu kan jadi dan itu diperlukan keseriusan sebenarnya sih dari para apa ya para para bisa dibilang para pendana atau sponsor untuk melihat hal-hal ini itu hal-hal serius sebenarnya juga dari kita juga lihat dari Dikbud banyak banget dukungannya dan, dan, dan kalau bisa lebih banyak lagi lebih seru lagi hmm. untuk untuk bisa eksplor ya. eksplor kayak gini yang makan waktunya bisa lebih panjang sih sebenarnya sih. Iya kita tahun depan uh, mulai uh, bergerak nih kan ada dana abadi kebudayaan tuh hmm. um, itu bikin program uh, ya resmi judulnya residensi gitu tapi sebetulnya memberikan kesempatan orang untuk eksplor. Yeah. Karena selama ini kita lihat ya di di, di dalam value chainnya uh, kebudayaan ya, musik termasuk bagian itu paling lemah yeah. gitu ya. Karena ya, saya pengen invest uh, waktu begitu lama untuk riset dan segala macam gitu ya. Orang pengen Zaman sekarang ya, ya. orang mau cepat hasil hasil hasil gitu ya. Uh, jadi um, justru ya dengan memberi uh, fasilitas di uh, level itu orang bisa mendalami ya. Hmm. Uh, bukan hanya dari segi uh, filosofi dan segala macam tapi ya yang sangat-sangat basic ya keragaman bunyi uh, dan segala macam uh, ekspresi ya uh, itu uh, kita rasa penting sekali gitu sementara kita tahu ya proses kreatif uh, yang yang memang memerlukan penjelajahan ya ongkosnya mahal gitu ya jadi <laughs> karena akademis juga nah, iya betul betul kan ada banyak dimensi gitu ya dan ya kita sih berusaha ya untuk uh, coba jaga investment juga di di situ ya dan ini kan menanam tidak berharap kembali nih gitu ya iya. karena yeah. kita tahu kan ah, apa ada hasilnya atau enggak gitu ya Betul. kita nggak bisa target uh, orang pergi enam bulan terus datang tercerahkan gitu ya enggak <laughs> ya jadi uh, ya tapi sebagai negara ya siap aja nanggung resiko itu mestinya itu iya, ya uh, saya rasa ada kita sudah meng, apa ya mencangkup banyak hal yang iya, banyak sampai kemana-mana dan Eh, saya terima kasih banyak untuk semuanya Pak Hilmar dan semoga kawan-kawan pada menikmati dan uh, sampai bertemu lagi. Terima kasih.